burung puisi karya Saiful Irbata Panka tanpa saya. Aku adalah burung. Kapan? Angin bergegas pulang, daun bergoyang, silih mengupas kulit bawang, mencari kebenaran di bola matanya. aku tak perlu terbang. Aku akan sampai. Sesaat mata dipicingkan, aku telah berlayar di sanubari. Katanya lagi, ya udara beku Ulan mengambang Ucat sinarnya tak berpoles senyumnya selayak dulu aku pun rasakan katamu angin, tergegas pulang, daun bergoyang di dadanya. Burung terbang bersama.